nawafiridwa ate nga saategede nafiridwa omukulu wange naye saagenzeeyo okuziika kwaweddeati kakati fe tuli politico bayinza okuga nti abaziisaawo bonna bonna babanoonye wabaddewo obwakawuka e, e, bamala okukulaba nga gyoli e. nebafunayo omuntu awo nebaga nti etuli vere politico ndiziika nga biwedde ndiziika nga biwedde banabawulira nga boogera nti tukamusiige soka tuwezi kutegira eh, muzika ee bobo ya galo mweja kuma radio ne tv kamusigi vayu ulebo na shikari umaimwe kambabuli kwae waka kusiga ee eh. akinange baba nuna mafia kulanga terrorist terrorist yetu muntu mu anganunye umeri kwa mwenye nyakubaba nubisatu munga ee eh, taine chafayo the end is mafia ne tourist bafanagana adiba mafia ba wano hmm. wewe mirimu national park ebibenga byagambye okulya ekisolo bikirya ne bikikola kitya kakati sakwa nibwaba yazze bagende nekiro yadde akubiriza security meeting tebagenda kumuleka bakyalwana bakyalwana bajjamuwa ekinene nnyo bamulemeddeko kyokola ozinga ko bibyo nobaviira omanya problemu nze ntera obbagamba nandisa kwayinza okuba nga alinga tee saabaleka awo eh. nti nabagamba nti mafia operate like rapist rapist ne victim hmm. bonna balwanira ekifo kimu which the victim was protect is what the a rapist wants is looking for is looking for this is where the struggle is era bo soma psychology bakugandi rapist omugazi shamukolera tas bwaleka yoku struggle nga amutta kuba manyanyi you must fight it to the end hmm. no muluma nokola chi yicha yicha anyumirwa amanyi gebe gajira ndi yali shi yali shi de chifuba kati mwe chimulowoza ndi zizi ti no not at all erepisi gosanze mukibira ne mafia bwakola eh erepisi gosanze mukibira ngati wali bana kuyamba bihambo bihambo to save life umugayi numuganti osule eno ne chanja kujja ne yaba kazi bakibakola ngenda kuwabira nkutegedde kangende mbuli strong as you by time kakati mafia it is better an important goes back to the world omukazi avaamu olubuto naawe tafa nga azaala bateeka mu olulala fige fanother day bawe tuyita deceptive victory bajja kumwongera ate tetuliwo wano kuba the issue is nti kyebaagala naye kyayagala omubbi takuba mu toyi omubbi wakuba mu sitingiro omubbe tv yo hmm. nabwe kibagala kakati bwe babala tosobola bawangula waawo nebwobinobeera ne population efaanana etya ne bwona okolaki kati ate bayinza okuwaaba omusango nti yajeemera museveni naye ah, ah, kikwewunyisa nti era ngaeyo abagemeire bwe yali nebagitulaku nejja nga okulayira kuwedde era neeno bweri eya force ejja etya nga abiri mumeka hmm. eh. katikyalina makulu kitegeeza sisitimu ya pulezidenti naye nze ennaku zino kyempulirawo nina bennawulidde nga baga nti omanyi <laughs> bwekyatukaaba amazika ku luno yatukaabiza omusaayi nga banyumya nti aa ah, ah, eh. bwe yajja okusoma ekiwandiiko kino kyeyakomyewo yali munyiivu nyo eh. yali alina byababuuza yaleka abagalidde mu luumu n'ekisumuluzo nagenda nakyo <laughs> baani beyaggalira anti nze mbawulira bagenaye eh. obuuma babateeka mubannange bagee nti ku luno tuwone obubbi ate yatugambye twapologize tumirundi eh, yabagee nti mwanimbalimba nemugoba wano kozi mmwe mukola bino byenfuna kakati byenfunye kakati byamu era bagambe mirundi tulina kyamukole tayinza kuttibwa yatulemu naye nga tetulinaye tewali kijja kukolebwa anze kasamusasula gundi ekyo kyoba akikkiriza baganda bange abo bakkiriza bilioni musanvu naye kakati bo engeri gye bazze nga balwawo njagala kumi obaoba eh, endiga ey'ebitege nga yandali obugambe bukendezeko bukendeze ku speech <laughs> mboke mboke kendereko echo mukado mwanga asimani basadira cha <laughs> eh, kunyako kati eh. ko msaje kusonywa oli mulaini eh, eh atusifunyemu oli mulaini emuyo kamwe no sifunyemu tuchusa ko sifunyemu katonda yatusonywa echali mu rusuku uchiche imbulya ichibonezo chimuche yajawo katonda achali <laughs> mu rusuku kuyogera ko chimu vadikiti yatujirawo kubya kutaka abantu ja kufa okulumwa nga tuzaala hey, eh, nebiringa okulya muntu uyo kyavaawo so kati katonda tulina because it became a ruling singa mufunayo ba mirundi kumi naye temusobola bafuna mirundi temusobola kufunayo mulala president museveni temusobola kufunayo mulala what shape ti museveni mm. mutemukirina mm. temuina situation yeji yaita mufuru nasani ya labi nkwe nyingi na chi that's why asoka na kuteka kwa walino unyiga ni yaba inechi rine cha kuhunya ngabu inakugamba nda inechi yichifana e nyechamu rumenyo buke ila kumacha saa kuminabili what happened to my photo natuita fena ne photographer kato ngochali impression eh hmm. ne munyinyira nti chifana yetu ine chetuita cropping ndo zabai osanga wo space into no nabuza ndi kato is that what happened akubira aba new vision koze nakale makola kandi kabushenga cha kugamba ndi chibere mu chebajamu nakale mayali yali yalinga principal secretary yalinga principal secretary akati ate the man humbled himself nakabirire mu kamera mwetuli chikube mirundi esatu nga nono nono mwebali Museveni is a humble man. By scraping a moment, Ngoli Goyagambira Delante, Guayagala Mwenyo, also to receive prominence. Ne President, when the Mwenyo is a professionalism, young auntie, I always listen to you, but this time, Mr. Mirundi, I will not. Because you don't know what is eating you. That was his statement. You don't know what is eating you. ekitegeeza ye yali amaze okutegeera eh, eh, ate abuuza kato ezibwati mirundi sezizit what happened amaze okubeera aba new vision kabuse nga yeganye nti bwekyaze bwekityo nga bakijidde mu new vision nga basasudde nnyo yadi tupe hipriye gwe yayagalira ddala nti oyo ayina okubeeramu highlight that visitor visitor bonde bamusalamu ne bamusalamu na president alabikira ku maulire hmm. ngali ko yekango eye nga olitali mugwe yayogera ko zina kali mawali akubira aba new vision ndi ah fiti tuna chifuna abuza katofa tokula afa goa musazemu i don't remember ni mutegira ni mulete chifana ati chali canada kati ze yaduka kato eh mwana chifana nchiro yeye yeah, yeah, yeah, kati ba musindikire ente munimiro ye yakasole nagendo zi, zigoba bamusekula emiggo nembaga nti photographer wa president chief photographer nti abekyalo bamukubya emiggo bali bayina netiwaka basikako obusibwe bati nze mbalemeredde ewafe waliyo omulambo gwalemera ku kibanyi omusezi yagenda okugwijjayo ogulya negulemerawo kati bwe baba bagenze okulima abawano nti anze ah, yalemera ku kibanyi nze ndiwo bali bagenze kulima gwabalemerera nange nabalemerera mbalemeredde oli ku kibanyi ndi ku kibanyi nakula nalabako na hichi filmu gubate kanga mkofini na yesimba buwati hichi <laughs> na Nigeria mwekwe oyagala nye bintu bili historiko miyake mikai jiseo kichapa kupa mengu ngubamukubanga lumu mei nga abili munya mei nkaka mkaka ee eh, mm. nkaka mkaka nkaka mkaka jimnyaka kati abili munya mei jina weradi jina weradi eh? jina weradi mm, kusandi ee eh. abili munya kusandi mbede ya kala chobo kumweze sila tupi ee abili mmei nkaka mkaka sina chese wandise kwa wani mm. sirina mbede na mbede nso mkira kumacha na hira bane chitange yangambi principle njikiri zizamu kitange yangamba nti kwolikwata omwana wo n'omutwale wa semakula mukwanuko n'akola bulungi emirimu tajja kuvaawo semakula bwaliga nti ŋenda mutwala mugalagikanika alirimira wa semakula kubanga bwakola obulungi omukazi aga nti ono omwana omugonvu bwati omugjawo wanalagewa ate bwakola obubi ngaamukuddiza mm. tanamutwala kugala gyeyakoze eki mm. gyeyamusuubiziza kakati olwaliosaalikozi mbadde ndi obusisi ndoonya bitabo byange biki ngono yazedde muganda ngono anvuga mm. very early asulante atenge nkuba mpitiri mm. kakati goloza nyezo muli komendi nga nti bamukuze nze ntide nokuita onga chembuza mazatu amazina ange miaka 15 kokani nyezo kanti bamukuze ko bamukuze ate wali wola anke tavuga mundu nedda kasata e, eh, kakati kakati ajja kubera e. Eh. naye sigali yeisa bwisinga yagenda bane munzi je ko omwana this is the, the human weakness yeah, what what one about to go one minister hey. akora bubi wana kati hata hey. hata wanya ba munsi hey, yes yes minister yes eh je bari o recommending nga ne qualification se bayina nga ne qualification te bayina ulina kata kana kanti wai ba mvire ba bampa abo wano ba mpero wa minister bage nja kubayisa wano bage nja kubayisa mu buyisa ne ne qualification eh, eh, mu yugana mulimu ba minister bataina qualification eh, that's why i tell you nga ba kwejja ko nga ndika koza na ye ba kuba mukubi mbiza kuba nembiza bakuba mukube walono omuchali mulaba mizani owe kohoimu owe owe bundi buju umumbeje eh eh uh, uh, katabazi ha omuchala omuchala yegumba hey. Eh. katabazi eh hey, bamugama hey. Eh. tai ai gigi amuga intaina qualifications taina qualifications ai gigi yonebu nanta bayalita lemedeo kubanga bali mm. nomulamuzi yabaga nti vetting yegundi ye bayisawo muyise hey. Eh. uh, haji ah, ah, toyogera toyogera abo balinga kumi mukabira nti abatayina hey. Eh. abo tebanyegako buli lwenjogera baga naye nze ebyange munange obimanyi nze sikutakula takula hmm. ebyange eh, mm. hey, obimanyi <laughs> omanyi bakusangawa eh, eh, corruption eyamba nnyo omuntu okufuna amaanyi kuba hmm. bonna obamanyi mm. okuba oyogerako akagambo kamu wano e, waliwo omusajja musawo mu tanzania yajja wano kakati bwajja wano nakolera abantu bangi omukuba minisita namuga nti amukwatira omuzimu gwa pulezidenti amuwa ogwa minisita omusajja ali aluddewo nga tafunanga bwa minisita mbu nagukwata namusabira ogwa minisita kati natamusasula nenzyano nga ndiwa nga waliwo omutanzania ayina gwalumiriza <laughs> kakati msajja minisita nankubira esimu omutanzania omanyi gyali omuyina nti naye agambane nti gwe sebo mundeetere omusajja gandi nakwata omuzimu oli otidde nogusaba eh, nga gwe wesenda bwesenze nga musabe wuuyo musabe eh, nga gwodduka munyima ebyange yamugulira enyumba yamugulira enyumba mwemumuga naye mulokole saafi <laughs> kati lunakusaba oba yayiiya bibye akubateeko kariri ya museveni nakati wali omutanzania bamuyita kabiriiti kalinu ya museveni yajjakabiriiti wali omulabyeko omusawo omutanzania kabiriiti wali omulabye eh, alogera abanayita mu abanja naye waali wano abanja aloga akalulu naye tanzania teriyo bagwa eddogo lirikola eno naye sibaloga akalulu aito gwa magufuli aloga akalulu aito gwa magufuli ata alogera banene nga nabaga ente kabiri kabiri tiagera kufunyo ya lisi mu mawulire ba balogera ne batamusasula ne bayitamu bagabula bagabula ndona ange ndo babinkola nagenda mukalulu nenga kutimu yange kuliko omufere nakolaga no musawo omuganda kagazi yenga tamanyi atenze ndi expert nyo tugeze zalinga nyogenda yo kitange nanga ndi wayo manya bantu wako baba kiza mbindo nota kenda ina kachiko kuba inzo kava kuko nze kati ningenda natuka ne sitama musaba <laughs> was tama sitami tula bulungi ne muga ne tikala nga sitami tula bulungi gwe nokula banakula bye dogenda kugwa konze kale kakati konze tuti ha ah, ntudde tukoze tuti enzo butagwa nakanti ojja kuleta oba milioni atano ti eh. negundi zena mulogera negundi zena mulogera ne mugande guyina olugambo anti kati apo obambulidde naye sooka ombuli uloga otya bokisi gyokyusa obulimu obadde obwona agenda okugwa ne budde ono nenfuluma ako nakategeereddewo eh. ako nakategeereddewo noolunkulu lwako era kagenda era nagwa ssebo era eh. nagwa <laughs> ekisireyo okugwa ye yagiraba neteyanziba <laughs> mwenkubulira kulunaku luli hmm. katonda ajja kugirayo abantu vidiyo badduke ngaabalokole sibalokoleabaddukavu basoma ediini bbiri nabagamba nti eminensi serwadda ajagala ekyaki ku krisimansi agamba abasajja nti mujjemu esaati ataalina musala afulume ande jagando msari ya jagando ya haa ah, guwachi tuina wejivera eh. wanumuchivatu wanukufuna sente nene imapeka jivafumite fumu tujimanyu ee eh, ajagando msari na kufuna ni mwana ah, mwana <laughs> atatia haa eh, achenku gama ntumukole akole muna dini ya galeo alunyirizi mduwa ee muna dini ya gendeba na baso masapule agenenga afuza mbitanda munda alapewa asamete biki na maria ngati mnyumba temuli bigali afrika nizafu tuli biki na maria vena kumeza wakulu ee vena nipira wa switch agendoku batiza habana akebere mu nnappi alaba mutali ziizi africans balina liriyo zizibiri era abaganda abo ngenda nendabono katikkiro ngaayomba bakuba nsibirwa twabiyimbanga tuyinayo ekyokujjukirwaku lwokoza twenamirembe lwafiira ku nsibirwa waffe yali akedde okwesabirira yakeera bukeezi ku maca nalinnye emmotoka eyaka lukazi namirembe naye nga balina kyebayimba bamusanga mu ensiriba simanye ensiriba ki nti kagwa katikiro wa buganda yali akedde namirembe akasajja bwekamukuba esasi kamugandira olaba ekigundi ekitikiro kya namirembe bwekinyeenya nakitundeba esasi bakayitanga senkatokakamutta katikiro bamutta oyo nsibirwa eyakoleeta amasanyalazi mm. nsibirwa eyaleeta gundi mm. e, eyakabamakeretabamugaa e, e, nti gwe ettaka lya buganda oligaba yunivesity gyotuzimbire abaganda bebanabeerangamu bokka nagende e bungereza kwina muganda buganda yetaga chinti mazina masanyaze bamugagende okalie oganya okuje bungereza moto ko tuleta mazina masanyaze that's why this kid takers babira ereya ina ka statue ka statue ka mutesha kali wali waguru ku imperio ate bava muno yakazimba nibagala okabira ko sente eje chivu eje chiumbe cha bava muno hmm. au ku speak ku speak ku speak around the eh, world ngakugrani ono ono yali bwanu wansi ya ina nensibirwa munde paulo kavumeye yeriruda mikaeli chintu aliko beni chionu kwa guba iganya ngati ya ina a street ulugudu lusingo bunene muuganda muuganda mm. yes ulugudu lusingo wabu god rewards uchimanyi nzi naba na baba ntu wapo baki players habari kwa mkisere hacho haba paulo kafuma baliwa haba guoni baliwa haba mikaiti chindu gu baliwa eh haba na baliwa manji okay, bali bonda baki players babi na isa haba baliwa all of the key players owa beni ya tunda niwe bazi ikanyina abaliwo obobote mm. owabinayisa ate yali asigadde we yakwata omwana defirement eh. owalule mm. oyo baga nti computa virus yagirya eh, bali traumatized what happened in 66 shocked them they never recovered nkaga mukaga hey. Eh. 54 years ago eh njaga lutandikire hmm. wano therefore paka no one page abiri mubiri ekitabo kino kibaita chinese company donated eh. bagule mulaji numbers mu 7 muyekera hmm. yega mu testing mu hmm. testing tulabe kakati njaga lubabulira abaganda tugamba nti bobo yagalukutegera nti amanyo tegagaya sesema sesema that's what exposes the teeth is vomiting mm. kakati if obu testing kits obu musawe mubukola why are we having a long queue of drugs ne, ne bagamba nti nno zijjudde ku eh, bodas ezenjawulo busi eh, ya eh, mutukula eh, malaba eh, eregu eh. Eh. Eh. bwe zibeera results zisobola okukomerawo mu time entono eh. dwaki abo ba eh. tamale lwaki kakikomyewo eh. gyoli eh. lwaki a kyenkubuulira tebikola <laughs> baali bagala okukwata museveni obujega museveni muyekera balansi bakyetaddeko nti fe tusanyuke ennyo katongole yowalolo is not to buy mm. if museveni wants to buy vehicles mm. the first the most eh, positioned person to do this is natural mm. because this, this money was mm. this a contribution is a presidential fund eh ye ya jiragire ekyo kola eh ne ye these people bakabushenga ba makubuya babu zabu za bakatongole kagate mu kifo kyo olaba the operations of the kachiko mm. bagambye echi baga batuza mutwalo gumu mm. ah ah yeah. Mm. where did you get powers to buy vehicles because that one uh, are you a purchasing committee or a collecting committee ah, era president yabe mbala sinze yabagambi mwingenda mm. basinkana wiki eja mm. tumuspending kachintu na chimu mm. yes kubanga ko hakachiko tekali tekali created by a statutory no. instrument katika spending kati ya funds tekafugibwa mateka gonna kalinga ngo tekali audited by mm. auditor general and parliament mm. it it, it, it yes it makes accountability to the president mm. money coming from government even if parliament today mm. wants to give it money mm. it, it is a donation Maybe by the donation. parliament mm. to this Museveni's initiative mm. which means mm. after collecting the money is only Museveni kakati wabamaliza okubba sente nga akakiiko kamaliza okubba sente kaguza emotoka kakozeeki mm. katulagira omutwalo gwa katongole ogumu mm. no yeah. the katongole committee the katongole mutwalo was a proposal uh -huh. is not uh-huh. mandatory katujewo buno then uh, tulabinge mwe abatawummulako abatawummulako kubba mwemwamba mutya tubadde tukyali awo nomuvuka lwakakamba ye gurupu yemu yeyabaferefere aze mbo gwonational security fund etuweye 20 katandikire kwekyo agamba bulijjo nti amawulire you must understand how things work mm. national security fund abantu balina okusasula sente yalitayalinze kkulu that's the law Mm. oba oli mulwadde oba olikyo oba oli kibiri birala akati benobe nebizeewo bino etteeka lyeririna okukyuka mm. naye ababbi baagala okujjawo national security fund mubateekebwo kwiki payment biki batubbe nga bazibabba amakampuni amalala irfight them there must be national security fund mulabe ku wakazaabusi mm. wakazaabusi baagibba loko yagimaliriza mm. baba 10 million dollars kufeka company mm. yeye kenya beba bebamu naye kwanu demu jokulaba basajja abakadde mbugali ndiye mbabuli mulabo omukazi omukadde mukagali mm. i will show you i am telling you this is the trend where we are going kaba chiwe mm. muchiwe fetu balwani tete tugenda bagana ku, kulya kamu nedda muchiwe chintu chamwe muchiwe muchiwe baba kwate kone bobote bachiwa neche chigali bachiwa muka aka sahabya lemana yachiwa muchiwe mukikasaffe temutugwira zizo enzika eh, house sente zonna muzimba mubyalo kalina munana kalina mumeka nibategere obubbi bwammwe bwonna nebuwunyira ne baneibaze bammwe mukiiwe kyammwe mukiiwe obawaddeyobakiiwe bamunjubebakiiwa nedda bamunju katulabeko kubadduka katubalabeko nga mudduka baasi nemuzagala nobba enjofu nobba akamyu nemmese nogirwanira buli kamu nemukabba mukiiwe aba serikali bangamba abamaje mm. mm. nti fete batuwa sente munzike tebatuwa mhm. munki mhm. tugambire muzeyi fete tulina allowances mm. omujasomula mumaje mwembadde ndowooza nti singi za weero omujasomula nankubeeresomulanga nti president yalagira as commander in chief batuwenga professional allowances kati eriyo omusajja bamuyita meja juko oba kaputaini juko alimbuya nti sebo gendayo approving papers zo yefuula unebu mhm. kati n'amaje nago mugabbiremu tere soja lwaki soja mugambe nti bwava mu balakisi najja okukola mm. mulimu gwokola basiruzi batabiniradi ntibabongezayo nibaga ntiwandike nekinene nibaga nti nedda the role of sirus byebyo mm. ate mulina ekinene kyemwakoze mm. wekyoka nti omuserikale akumaezenjawulongezo eh, kati nabajasi mubagambe naye omujasi alumwa nnyo okulaba nga banne bakola nabo bali mu ttooke eh. bagabana kakati kano akamu nga tekaliiyo kaluwa ni, uh, kaa government hey. Eh. anti ekisoka nono bekunganya ne ba supplying empewo Uh -huh. nono minister wa mkampala na ya supplying empewo uh -huh. kakati bana basajja babiri abali former rebels uh -huh. 59 billion bazitwala uh -huh. enda bako kubirawo nga bali mu meeting yabo ne bakwasa ba naye nzo nsibisooti ati mwere byo musajja omuwanvu alebete soloti nga talina mpale nonsibisa mukomera nga nze gundi gwatudde eh, esolo eh, eh, tibalaba yomusajja omuwamba ali obwereere kamanya nga afulumye nze sisagasagatamaletwawuddeko katonoko kakati abo nabo ŋenda bakuba meeting gye baalimu mm. nga bavudde wa pulezidenti mm. bagenda okukwata bagundi baguwatudde mbabakubirebasajja balidde sente abasajja banoonya obwa pulezidenti mu kawunga kaffe akawunga kalabiseewo wati embalases kalola okulutu mm. beyond repair isupetnaked why mm. yo how can namugwanya deliver obuwunga bwa president amanyi obuwunga bwakabaka obwa president buli anamugwanya is a supply mm. taata mpaabira wamukuba ne mu meeting ne mukuba bulango wala banga ayogera nga maloboozi gage oyo tekinologi nze muyinanzekka mu miso muyisi ne sento hey. hey. <laughs> ndi balaga ebifaananyi bakubaganidde mu meeting eyo hey. ntu ya pusi bamu kubyo li ba ya badali sivinga simu ya nakalemi mm. that's why mirundi kapu cha azasi batu gamba butajana simu nebo mwe yambu lengoyi nebo mwe yambu lengoyi kakati abo abali daka unga bali babili former rebels mm. uluwave wa president nebako na yivinga uwo li muna abu nebako watabali afomu eastern nebamu ganti hainobu unga kilo ekutiyo mkaga mm. chwa ganti wange tewalibu unga busuka kilo busuka busawo mkaga what if it is extended mm. tubadde tubala naffe tubadde twepulaningiwakanga hey. tugulidde you think wa... when you close banks feya siba na sente zendi abaana bange baba nakolaki mm. tubala we sit down and see tulinga ba weather forecast kakati tamale mu covid ono hey. tuliddemu nebirala alawensi z'abasirikale nga baga batuwadde sente entono hey. tezibaddeeyo anti tekiri kiriya leeti kalemnabebyobulamu nga nobagamuzeyayamba abaserikale eh. aluulinge nga bwajja nayogera mm. abagambe nti esoja is entitled this money uh-huh. ngaali oba esoja mm. is not entitled yene money Eh, nabagamba ntiomusetausi yakitukolerako eh. abaserikale baali bakomplaininga nti batebafuna eh. naye nga civilian bwagenda kumutudde afuna 70000 mm. mm. baali abaserikale nabo balowooza nabajja bawe emitwalo musanvu musanvu mhm. museveni musajja mugezi mm. yakola kyebayita entandikwa nga compound figa buli omwagifuna mhm. yes kubanga na yamanyi nti nabano bantu nabo bantu bwola nagenda nga era olutalo luzzeewo mu ppu nga lwaki mm. nga abaava basi bbiri ezaava mu private media institutions mm. babawo emitwalo 11 buli lunaku baali 20 mhm. nga boba naabaffe aba ppu mm. bagenda ne bajjayo emiliyoni meka bbiri buli lunaku ne baziwa bano bo nga tebafuna ebuze crisis baali tebasobola kulwana i went back nendekanga nkikolekete nze nenvayo theres no way i can give mm. millioni bbiri mm. ku private ye gyeyava ewaabwe mugundi is he ondy akalala oku covid awo kati bagamba obuuma bwa exposinze bakatongole mm. mm. katongole namugamba mukubira esimu mm. nemugamba nti bwolaba kwa busenga nemakubu yadduka nekalola okuluto bo bagubadda tamale these are wahadendi bone bwobogerako ebifaanana bitya bagubadda katongole yakifiiriddemu <coughs> i don't know the background obuku kamulegeya no agamba ntitugenda nakuzimba mugenda first listen to the president when somebody gives ye job whats my role mm. thats why i tell you nze sikyadda mu gavumenti mm. sisobola kubeera wansi wa minisita mm. eman who could talk to the president directly ate nzirayo ntyatandikekuyitiramumuntumba amala afuukapalatonika manda ah. i cannot ah. work an, uh, eh, under anybody tikiriyo munsi wan tekikyaddayo mpozi mu gavumenti endala naye sikyaddayo kubeera wansi wa minisita ensonga ya... ene rolo gyenkola nga mm. ndipotinga waani wa pulezidenti myaka kumi nena ndina pulezidenti bwate njagala okulaba pulezidenti kati mpita mumbayo Mm. basekabaka daudi abayogeranga ne kabaka basulemani abayogeranga ne katonda yesu yali ayinza obalagira nti nzire yewamba ayayayaya nswere mpuno oyo si mirundi foras mu baganda epasoni kumuvuzi bakawad zewis nti nze nzire emabega nti ndyande minister now 14 years nga mukiba kyokwandika his excellency mpandika he's actually through the minister ah ba ba ba ba ba ba tamale ah ah oyo oyo mirundi avayo na nsala kumutu tamale you see you see mwana kuyalika kumusi mm so we must have principle kakati akachika ako kafiri demu baka lolo kutu bagenda support firi mm makubu yeyo mm. abutiba swala kabushenga taswala mm. unu katunguli akafiri demu why nti akoze ebintu yali sose kubuza president which are the guidelines mm. what am i supposed to do akakiiko ako is just a collecting a donation collecting gund agency okay. you must collect and whatever you do era byo byembagamba mm. nti president yali badde mwali mulabyeko parliament sente oba government sente zefulumiriza nga president azisoma one by one Mm. amwali muzabyeko mm. nti president yasoma one by one mm. this is such the people mm. because this is his personal initiative okay. siza government kati mwajjeddu mwajjewo obuyinza obugula obugula emmotoka kamulegeya mwajjewo obuyinza obugula buno obuntu obufu mwafudde kuba mwabutekereteko bayogera ku mande to preempt the president mm. twaguze kino where did you have powers to buy how tamale decision ya president uh, okukyusamu ku kya masks what informed it musoka naga night ratolama na nacho tugenda mu danger abakugamba uh-huh. there is no budget there is no budget for masks so your monitor there is mm-hmm. no budget kakati ziyite ku misinde mm. even when these people went to the president ngaagenda eyo eh, meeting gyembagambye yalimu moses byaluwanga nani mm. there was no budget for this mm. the, the minister had it right following our meeting in such a date mm. the, his excellency the president has directed us to do this and mm. therefore give us the money kakati mm. a fool is only these mafias who are using monitor to mm. put, to, hey, yalagidde yalagidde buli omwabere ne masiki kati ate tewali sente you an idiot monitor editors you are fools which one comes first mm. even if there is no budget now we can have a supplement can pass a where i disagree budget. with the president i mm. was happy with his earlier position mm. Did, we, we must have one supplier hmm. mujja mm. kusanga nga babutaddemu obutwa oba mudde obuyinga obuwunga bwaponye hmm. obuteekamu ettaka naki letasafe hmm. monopoly nti omusajja gwensinga okutenda wano mm. bamumbulyadde nti yejjeno gundi omusajja oyo aa jeno gundi ono akulira e, gundi ekitongole ekyamaje ekya bizinesi mugira yebangamba eh, ntiyemugira eh, mulangira mm. eh, ava mulunyiriri luno omuva basaabamooli mm. kabaka wabasaabamooli ndoozi mm. oyo yaliwo reining one oyo asobola okukwata amasasi e nagasongola negatafuluma we wold be having bullets manufactured in uganda killing ugandans in somalia naye yakikuuma ah, these masics must be produced by one company mugiwe mm. lwaki eina eh, capacity tulinawoki gifuule eh, capacity cago plane tikyaleeta why did government avoid giving national bill of standards money mm. bagiblaming mu future nga sente bano abasajja babiri bebabba sente abasajja babiri bano okuli ayagala okwesimbakubwa president bebabba sente zemmere nebakwasiza baguwatudde nebakwasiza bawoodi kamba kuba kubere mukatambi basajja mwete mukuba simu nete tumukuba simu wange kamba kuba na mwemba president finally yawandise ebaluwa eyimirizamu ku sakwa eh. future ya sakwa mbele ah, ah, ne lidu andika nkubuli damu seven ba muzanyi mm. bali bagenda okulonda gunde bagemeyere nga bamwo bwa gunde atoleko ku supreme court mm. ebaluwa baje kwewa mm. bali ne balayira naye kwa lo pps yagwo kakati ne ebaluwa ya president kwanga mm. gundi sakwelya ajunge bitaliyo mm. ndi egundi ani angoba mm. ebaluwa katende yajiwandisha aji kakandi ani ani ani atenze president ye yampo mulimu sakwa is a victim mm. si ye ye mm. nti otalo luli mujinja era bwalemera mm. obajja mungira ekirala okay. njagala kuvuganya baliyeko baliyeko muyita wakuzanya baliyeko wali mu network yabafere